हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जो आपको पढ़ाया जाता है स्क्रैच प्रोग्रामिंग में pen up pen down I hope कि आपने जरूर पढ़ा होगा ये देखिए यहाँ पेन अप का प्रयोग किया यहाँ पेन डाउन का प्रयोग किया और यहाँ राइट लेफ्ट और इस प्रोग्राम को एक बार चलाते हैं सबसे पहला काम तो यही करना है तो यहाँ से चलाएंगे तो दिखाता हूँ सब बनेगा देख सकते हैं